El concepte de ciutadania social s'utilitza per referir-se a les persones que, per exemple, no, que no tenen ciutadania política, com és el cas dels immigrants no nacionalitzats, per definir una mica un, una situació en què són persones arrelades a una societat que participen en entitats o en diferents àmbits o que te, tenen accés sobretot als serveis públics de salut, d'educació, com qualsevol altre ciutadà. I això crea un, un altre àmbit diguem, de, de construcció de ciutadania, però que no té a veure amb el que és la ciutadania política. Però això, de fet, ho podem fer extensiu a tota la societat, perquè en realitat totes les persones, en una, si considerem que una democràcia no, és només el, no es basa només en el fet d'anar a votar cada quatre anys o a, a les eleccions de representants polítics, sinó que es basa en el fet que existeixi un teixit social que pot ser crític o que simplement construeix societat eh, de forma autònoma, Aleshores, també l'associacionisme la, crea ciutadania social per, per tothom, per totes les persones que hi participen. Són ciutadans perquè participen de la societat.